你我该告别。 nitapata baba ye yeah. Ukiniweka karibu karibu na wewe Kuna vitu nitapata baba ye yeah. Niweke ndani yako Bwana, sije ukanitoa mikononi mwako, nipo salama ye yeah. Niweke ndani yako Bwana, usije ukanitoa mikononi mwako niko salama ponya, nami Bwana tamani ponyaji huo, kama Bartimayo ulivyompa macho, nami Bwana natamani unipe macho ya rohoni, kama Bartimayo ulivyompa macho, nami Bwana natamani nikuone anawe wa thamani tena mwenye nguvu nyingi natamani karibu wako Yesu, niweke karibu na wewe nimejificha kwako, nipo salama kwako, sitoki yeah, sondoki, nimeng'ang'ania kwako, sitoki Bwana, sitoki sondoki, nimejificha kwako, ni salama com salama.